《万里走单骑》播出了有周深参加的一期，之后周深唱《山路十八弯》登上热搜。即使没有看过节目的网友，也可以通过这个热搜看到周深的演唱，并且还能看到周深在节目中更多的表现，比如给小孩上音乐课、与嘉宾一起跳舞等。这些都在表明一点：周深虽然参加的这个节目是一档适宜揭秘互动纪实节目。 但并不妨碍周深展示歌手的一面。周深之前还参加过另外一档节目，名叫《奇妙之城》。这档节目属于城市纪实探索节目。而在有周深参加的那期播出后，周深在溶洞里唱传奇登上热搜。周深在节目中也展现了歌手的一面。周深参加的节目很多，有音乐综艺，也有其他各种类型的节目。 而不管是一个歌手，还是一个演员，如果上的节目过多，又不能在节目中展示歌手或者演员的一面，时间一长，很容易成为观众心中的综艺咖。这点在演员身上非常明显，因为很多节目本身就有一定的剧本，演员参加这些节目已经有演的成分了，已经在展示演员的一面了。 但是基本上没有哪个节目会出来说节目有剧本，演员就是在演戏，因此导致很多观众心中节目中演员的形象就是他们平时的形象，看多了之后会有一种熟悉感，于是在看他们演的影视剧时，很容易出戏。这也是为什么不建议演员经常上各种节目的原因。而一个歌手，如果他不能在节目中展现歌手的一面。 时间一长，观众心中就会把他定位成综艺咖，反而发现他是一个歌手时，会感觉惊讶。因此，一个歌手要参加节目，最好参加音乐综艺，不管是选手还是导师，都可以给观众一个明确的定位：我是一名歌手，一名有实力的歌手。当然，歌手参加其他节目也可以，但是应该在节目中展示歌手的一面。 就如同周深这样，但是想要有周深的待遇真的不容易，因为这需要两个最基本的条件，一个是实力，另外一个是流量，甚至流量比起实力更为重要。实力好理解，就如周深，周深的实力让他在很多情况下都能唱歌，不需要过多的准备，而且唱的还很好听，可以在短短的时间内用歌声吸引观众的注意力。 如果实力一般，不能够随时随地的唱出好听的歌曲，那么还不如不展示。毕竟作为一个专业歌手，唱的不好听，很掉价。除了实力，更为重要的是流量。节目方为什么让歌手展示？原因是什么？最大的原因就是制造看点，制造话题，从而达到宣传的效果。如周深这样，只要他在节目中展现了歌手的一面。 就很容易上热搜，有很好的宣传效果。而之所以容易上热搜，除了实力，更重要的是流量。如今周深的歌迷足够多，活跃粉丝也足够多，他们的讨论可以让一个话题迅速发酵，冲上热搜。很多路人通过热搜看到周深的表现，而周深的实力可以赢得路人的好感，他们也愿意参与讨论。 于是热度自然而然地涨了起来，从而达到很好的宣传效果。这样的效果，节目方非常乐意看到，当然也愿意给周深展示歌手的一面。因此，实力与流量兼具的周深已经摆脱节目类型的束缚，不管什么类型的节目，都能展示歌手的一面。